Logitech zirvesi olacak. E, oyun dünyasına yönelik yenilikler, e, oyuncuları sevindirecek haberler yayınlanacak. Acaba yeni ürünler neler? Onları göreceğiz. Ne gibi haberler var? Onlara bakacağız. Bahçeşehir Üniversitesi'nin e, oyun kulübü neler yapmış? Onları göreceğiz. Birazcık gezeceğiz, oyun oynayacağız. E, bu toplantının keyfini tadacağız. arenanın önündeyiz. E, ee, Logitech C'nin oyun dünyasına yönelik gelişmeleri konu alacağı, Logitech'in e, oyunculara yönelik ne gibi gelişmeleri e, takip ettiği, oyuncu dünyasına ne gibi şeyleri katmak istediğine yönelik e, konuların konuşulacağı toplantıya birazdan gireceğiz. Vallahi Vodafone Arena'nın içindeyim. Baya karmaşık. Hala bitirememişler. Ürünleriyle oyun deneyimine değer katan Logitech ile yakın temas içinde olduk ve oyuncu dünyasına yönelik yenilikleri ele aldık. Logitech Türkiye Ülke Müdürü Mustafa Uyar ile Pazarlama Müdürü Selver Yıldız'ın ev sahipliğinde Bahçeşehir Üniversitesi Oyuncu Laboratuvarı Kurucu Direktörü Güven Çatak, Streamer Tuna Pintipanda Akşen, Hardware Arena Gaming takım koçu Kudrek Çoruk'un katılımıyla gerçekleşen buluşmada biz de yer aldık. VR yani sanal gerçeklik konusunda çeşitli firmalarla çalışma içerisinde olan Logitech, oyuncu ekipmanları konusunda verdiği desteği büyütme ve bu kanalda da aktif olarak kullanmayı hedeflemiş. Günümüzde artık oyuncu dünyasının bir sonraki aşaması olarak görünen VR deneyimine Logitech çok sıcak yaklaşıyor. Toplantıda farklı konulara da parmak basıldı. Oyunlarda cinsiyet ayrımı gibi konuların artık aşıldığı ve e-spor yani elektronik spor konularında gelişmeler yaşandığı belirtildi. Üniversitelerde de yaygınlaşmaya ve gençler tarafından popüler olmaya başlayan elektronik sporun hem heyecanlı hem de gelişime açık bir şekilde ilerlediği belirtildi. Burada sadece basından arkadaşlarımız yok. Aynı zamanda streamer arkadaşlarımız var, işte aynı zamanda takımlar arkadaşlarımız var, aynı zamanda perakende kanallar arkadaşlarımız var. Bu kanalların hepsiyle tüketiciye ulaşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Birkaç sene öncesine döndüğümüzde, kabaca 2009-2008 yıllarına, esasen lojistik açısından baktığımızda ve bugünkü PC dünyamızı düşündüğümüzde işler gerçekten zor. Baktığınız zaman görüyoruz yani hızla gelen bir cep telefonu, smartfonlar ve her şeyi yapabilen yeni cihazlar hayatımıza giriyor. O tarihte tabletler de çok önemli bir oyuncuydu. Ve hızla hayatımıza girişler belliydi. PC dünyası oyuncuları ve bunun etrafında çalışan bizim gibi aksesuarlar içerisinde içinse çok zor bir dönemdi. Çıkış yolları bulması gerekiyordu ve bizim için fırsatlar bir tarafta, tehditler öbür taraftaydı. Bizim farkımız oynadığımız oyunu kitlelerle paylaşıyor olmamız ve e, tabii ki bunu çok iyi bir şey. Yani bunun hani buradan aldığımız insanların saygı, sevgi. Dünyada bunu yerini doldurabilecek şey çok ezberdir. Şey. Ama halinde tabii bu kadar sev, yani sevgi, maddi gibi birçok avantaj var. Halinde de zorlukları da var. Ki bunlara en başta Türkiye'de iki yayıncının iki ana sorunu vardır. Biri, yani sorun, potansiyel sorun diyelim. Biri malumunuz Türkiye internet durumları. İkincisi de... Hala çözülmedi. Hala internet deneyim sıkıntımız devam ediyor. Bu iş hayırlısı. Yani kısmetse, kısmetse yayına çıkarız. Mesela ben ikinci çözdüm. Ekipman derdim, şey derdim yok ama internette temiz olamam yani internet sorunlarına. Ona yapacak bir şey yok şimdi. Tabii çalışmalar devam ediyor, geliştirmeler var ama e, en azından ikincisi ekipman sorunu çözmek. O bizim elimde. Mesela benim son 3 yıldır işte hem e, şey olarak marka sponsorluğu olarak hem kendi ekipmanlarım ve şey yaptığım hani huzur buldum, rahat ettim. E, ürünler lojistikten yürüdük. Öncesinde tabii çok farklı ürünler kullandım. Daha öncesinde bu arada tekrar lojistik kullanmıştım ama modelini de hatırladım daha ufakken. Demek ki o zamandan başlamış. Şöyle bir şey var, yayın yaparken şimdi mesela e-spor kadınları e, az evvel anlatıldığınız mini saniyelerle şeylerle uğraşıyorlar. İşte ne bileyim çok farklı rekabetler. Yayıncıyken de en basitinden e, yayına verdiğiniz sesin işte muhabbetinin net tutması lazım. Görüntünün çok affedersin, çok gibi olmaması lazım. Orada senin işte kameranın kalitesi, kulaklığının kalitesi, oyun oynarken hani ben çok rekabetçi oyun oynamam. Benim için o milisaniyeden önemi yok ama ekranda kendini nasıl ifade ettiğin, ekrana nasıl çıkıyor çok önemli. Dolayısıyla e, bu konuda işte onu, onu aslında anladım. En azından ekipman konusunu çözdük. O konuda güzel bir ailemiz var. Çünkü Allah'tan onun dışında sponsorluk konusu nasıl? Yani biz ekipman tarafı mesela destek oluyoruz ama bizim gibi farklı sana sponsor olan firmalar var mı? Bu sizin sektöre sponsorluğun bakışı nasıl? Şöyle, e, geçtiğimiz dönemlere göre çok çok daha iyi. Tabii ki hani bir belli popülarite, belli kitleye ulaştıktan sonra firmalar daha fazla yaklaşmaya başlıyor ama artık daha seçiciler yani. Özellikle çünkü mesela ben e, hani ayırt edeceğim, sizin yerinizde olsam, böyle işte yetkilisi olsam derken benim ürünlerimi kullanacak, sunacak bir arkadaşım en azından belli kıstasları, belli bir seviyesi olmalı ve bu benim şu anda en çok mutlu eden şey. Firmaların gerçekten yayıncının, kitlesinin karakterine göre yaklaşmaları. Tabii ki birçok e, Logitech dışında belli başka firmalarla çalışıyorum ve tabii hepsinin bana çok çok farklı alanlardan alanları var. Doğrudan yayına, doğrudan yayına en çok Türkiye'den doğal olarak bu işte yani. Toplantı oldukça keyifli ve eğlenceli bir şekilde geçti. Çeşitli sorulara da cevap bulabildiğimizi belirtmek isterim. Özellikle oyuncuların dünyasını yakından ilgilendiren ekipman konusu üzerinde bir soru yöneltme fırsatı yakaladık. Ee, Sezer Balta, Aynen tam orada yiyebiliyoruz şu an. Ee, yani şey sormak istiyorum aslında ben. Şimdi oyuncu dünyasında şöyle bir şey var. Ee, yeni atılmak isteyen arkadaşlar e, ee, seti tamamlamak için işte ilk başta C502 alıyor, ondan sonra 633 almak için para biriktiriyor falan. Ee, ama e, şöyle bir şey de istiyorlar birçok oyuncuyla konuştuğumda. Seti e, önceden tamamlayabilmek için e, olay, olaylaştırıcı Logitech tarafından yardım atıyorum. Hani G30, G502 aldığında kulaklığı almak için 115 indirim gibi böyle paketler hani Diyor ki mesela ben setimi, lojistik setimi, klavyeyi, faremi, kulaklığını 3-4 ayda tamamlayabilirim. Ama daha kolaylaştırıcı çözümler, hani setini tamamla şeklinde ne gibi paketlerimiz var, neler sunuyorsunuz? Burada da yaratıcı olabiliriz. Yeter kadar yaratıcı olmadığımızı ben düşünüyorum. Ee, ama zaten şu an feragat arkadaşlar da bulunuyorlar. Ee, onlar da onlar önemli fikirlerle bize geliyorlar. Bunun üzerine çalışalım. Esasında yanlış bir şey değil. Yani tüketici sonuçta ister ki sefis tamamen bir kere de alıversin. Ama bunun arkasında tabii sisteme de ihtiyacımız var. Yani aynı fatura üzerinde üç ürün olduğu zaman ikinci ürüne şu ürün, üçüncü ürüne bu ürün yansıt ve toplam paketi şu fiyata getir gibi evet, kolaylıklar. Evet. Bunu perakendecilerle birlikte ve onların yazılımcılarıyla birlikte ayarlamamız lazım. Oralara yeteri kadar vakit ayırmadık. E, muhakkak çalışıp üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Ama çok iyi bir geri besleme satış anlamında Evet. Yolunda kullanmamız Teşekkürler. Biz Ülkenin sorunu çözüm. Hassas ve özel ramacıyı mekanik tuşlarıyla pekişen çizgi ise özel aydınlatma seçenekleriyle dikkat çekerken alıştığımız tasarım anlayışının biraz dışında gövde yapısıyla da dikkat çekmekte. Oyuncuların dünyasını 7.1 gerçek yüksek çözünürlüklü ses karakteriyle cezbeden G933 ise hafif ve ek özellik ile donatılmış yapısıyla karşımıza çıktı. C29 ve C920 gibi araba yarışlarının vazgeçilmez eğlenceli ürünleri ise bizlerleydi. F710 kablosuz oyuncu kumandası ise gecikme veya parazit olmadan gerçek zamanlı oyun deneyimi sunabiliyordu. Şu olayı çok sevdim. Multimedya. Şey yani şöyle bir fark var. Yani şöyle bir fark şive var. Hiç ürünlerinizi... Şu anda G633 var kulağımda. Ee, G810 klavyemiz. G502 faremiz. Biliyorsunuz G502 bayağı efsane bir faredir. Multimedya ayarı var. Işığı kapatıp açabiliyoruz sesi açıp kapatabiliyoruz. Windows kitleme tuşumuz var. G410 daha da e, laptop kullanan oyunculara yönelik bir çözüm gibi duruyor birazcık da. Turnuvalara özel bunlar. Turnuvalara yani özel. Turnuvalardan mesela örnek veriyorum. E, makro kullanmak yasaktır. Yani makro kullanmak yasak. Yasak olduğundan dolayı şimdi bazı e, firmalar olsun, Logitech olsun artık turnuva klavyesi bir şey çıkarıyor. Yani örnek veriyorum. E, bazı tuş takımların yanında P1, P2, P3, P4, P6 olarak geçer. Bunu e, makro atlama tuşu gibi gelir. Ama bunda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu sadece bu tamamıyla beceriye yönelik. Tabii. Aynı şekilde 810'da kullandığım gibi de aynı ama onda makro atlama tuşu var. Yani makroyu mak- destekliyor. Makroyu destekliyor. Ama 410 destekliyor. 100 modeli var. 910 o destekliyor. O destekliyor. Bu tamamıyla turnuvaya yönelik. Tabii. Ee, <clears throat> adaletli bir karşılaşma için üretilmiş tabii bir klavye yani diyebiliriz. Karşılıklı bir iğne yapılmamak Artı bir de e, telefonunuzda ikinci ekran yapabiliyorsunuz. Bunda da Windows'daki gibi destekliyor. Telefonumuzu ikinci ekran yapabiliyoruz. Ee, mesela örnek veriyorum. Bir, e, CSGO ya da LoL'de e, chat paneliyle e, takım arkadaşlarını ya da aldığın itemleri altını ya da sonunu kartını, ısınma şeylerini hepsini oradan görebiliyorsun. Bir uygulama sayesinde. Uygulama sayesinde. Android, Apple'larda destekliyor zaten. Güzel. Hiç ilgi görmeyen bir kısımdayız. olan kısım Logitech G900'ün ve aynı zamanda G810'un olduğu bölüm. Çeşitli oyunlarla deneyimleri tadabiliyorsunuz. Toplamda 6 parçası sökülüp takılabiliyor. Çok Bu rahat. tamamen sizin ergonominizedir arkadaşlar. İster sol ister sağ. Farklı parçaları sökebiliyorsunuz. Yani gerçekten bir kablosuz e, oyuncu mouse'una göre inanılmaz akıllı. Ee, peki bir şey söyleyeceğim. Kablosuz teknolojilerde tepkimeyi e, daha aza indirmek için İndirdi. Ee, nasıl? 1 milisaniye aynı e, nasıl diyeyim? Kablolu, Kabloludaki kablolu gibi. mouse'lar gibi ister kablolu ister kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. ta- Şarjı bitse bile bazı mouse'larda e, kabloyu takmadan çalışmaz. Çalışmaz, Şarj doğru. olduktan sonra Bunlar ister kablolu ister kablosuz olarak da Kablosuz bağlantıyı ne üzerinden e, yakalıyor? 4 Bluetooth 4 bir mi? USB'den. USB'den. 3.0 USB'ye sahiptir. 3.0 USB'den otomatik olarak hemen tak çalışır olarak çalışabilir. Tak çalışır olarak. İstersen driver'ını da indirip napratlama tuşu, driver Aynen. ya da DPI gibi ayarlarını yapabiliyorsun. İsterseniz biraz ortamı da kablosuz olarak artık bu tarz şeylere de girişmeleri iyi olmuş ya. Kablosuz ama tasarımını beğendin mi? Dersin. Abi şuna bak şu klavyeyi inceledim ben süper. Ama bunun bir tane numerik tuşlu versiyonu istiyorum ya. Öyle bir şey yok değil, değil mi? Bak abi İnceledim ben hatta. Ama makro istemiyorum işte. güzel. Hızlıca yanında da taşıyabilirsin. Her yere götürebilirsin de. Bir ay kadar falan da kullandım. Geri göndermedim mesela. Şey mi? İsteyince ben. Tuş takımıma. Çok soft. Abi, iyi. Bak G810'da e, inanılmaz ses yapıyor. Kaan, Fenerbahçeli olarak Vodafone Arena'da ne işin var abi? Toplantıya geldim ya. Bir de okumuş pirinç bıraktım. Hayır tuvaletim vardı sırf geldi. Hadi oğlum işimiz gücümüz var. Hiçbiriniz işi gücü yok tabi. <laughs> Çok iyi.